Продвижение с помощью карт Google и Яндекс. Продвижение с помощью карт Google и Яндекс – это еще один способ обратить внимание пользователей сети интернет на вашу компанию. Отмечая местоположение вашего магазина или офиса, вы тем самым увеличиваете вероятность приобретения товаров или услуг именно у вас. Проведенные с помощью трекинга внимания исследования показывают, что больше всего внимания в поисковой выдаче привлекают результаты, имеющие отметки на картах. Например, по запросу «Суши Москва», кроме основной поисковой выдачи, будет отображаться карта с отметкой всех суши-баров города Москвы. При помощи карты пользователи получают наглядное представление о всех подходящих им компаниям и могут выбрать наиболее близко расположенные к ним объекты. Присутствие на картах поисковых систем имеет важное значение для всех компаний, у которых есть внешние представительства – банки, магазины, офисы. Поисковая выдача на картах формируется аналогично обычному поиску, поэтому наверху находятся метки с высоким рейтингом. Чтобы повысить рейтинг вашей компании, нужно оптимизировать введенную о ней информацию под выбранные ключевые слова, добавить фотографии, видеоматериалы. Но больше всего рейтинга вашей компании подымут положительные комментарии пользователей. Размещение информации на картах поисковых систем бесплатное, но если вы хотите выделиться из общей массы, некоторые поисковые системы предусмотрели приоритетное размещение. Явным преимуществом этого способа присутствия на картах является более заметный маркер и подробная информация о вашей компании. Размещение на картах поисковых систем требует минимума затрат, но зато приносит хороший приток посетителей. А с ростом количества мобильных устройств, использующих карты, этот способ становится все более актуальным. Размещение на картах особенно актуально для тех компаний, у которых нет сайтов. Также такое размещение очень эффективно для предприятий сферы услуг – кафе, рестораны, бары, парикмахерские, заправки, все что угодно. Стоит помнить, что размещение на картах существенно поднимет ваши позиции при региональном поиске, но не выведет ваш сайт в топ, поэтому стоит использовать этот метод с другими способами поискового продвижения сайтов. Подробнее о том, как добавить свой сайт на карты Яндекса и Гугла, смотрите в следующих роликах. Высоких позиций вашему сайту!